Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家再次收看本期的《精灵化今生》。上个礼拜，老师跟大家分享了错生这个故事，让许多朋友发现，原来啊，执念是会影响来生的，并不仅是单单你做了多少好事或坏事才会算数哦。 所以，在这一集呢，我要再跟大家分享的故事当中的当事者们，也是跟执念有关，只是呢，这一次这个执念带来的是禁忌的爱。好，接下来呢，要跟大家分享的这个故事的当事者呢，他是一位常常来询问老师感情的常客。那有一次呢，他来我的诊间的时候，就问我说：“金老师啊，上次问你的事，我还是有那么一点疑惑。” 知道老师，你可以帮我解惑吗？那我很好奇，就问他说：“难道你跟先生的关系仍旧没有改善吗？”他说：“还是老样子。”所以我想要补个卦看看，看我是干脆婚脱离这段，缘会不会比较好一点。那他是毫无表情的问我的，但是呢，大部分的朋友们。 只要有跟老师咨询过的，应该都知道，多数的时候老师是劝和劝离的。所以呢，我便问他说，到底是发生了什么事情？再来看看为什么他会有个症结在这边。他说他并没有走下去这样，因为他没有办法接受那对母子的作为，他不知道怎么跟开口。 我便问他说：“不然你就缓缓的说嘛。”那他就支支吾吾的跟我说：“我好几次都看到我先生在偷看我婆婆洗澡，而且也好几次的夜里半夜醒来的时候，我发现先生并在我身边。最后我是发现他窝在我婆婆旁边睡觉，而且呢，他还跟我说。” 除了新婚的那一次，她的先生有碰过她，之后先生对她似乎是缺缺，他们几乎没有太多的互动。而且呢，当她会发现婆婆半夜的时候会偷偷打开他们的房门。有一次他们夫妻俩呢兴致来的时候，想要做那档事，想把房门打开，结果她婆婆呢。 在门外一直猛敲，一直敲，然后呢，大声嚷嚷的说他们在做见不得人的事，不然为什么呢？要把门上锁？听他一边讲呢，这呢除了沉下来，还充满了百般的无奈。所以我就跟他说，先不论那对母他们的对错，或者是他们的道德观是否有瑕疵。 针对离婚这件事情，如果他本身的心听了，基本上我是不会阻挡，而且其实并需要透过占卜来确定想法。不过呢，我希望透过是今生这个方式的咨询呢，来协助他，因为我不希望他在这段婚姻里面，在他的心中种下了一个无谓的。苦。 所以我就把他们三个人的前世发生的因告诉他。那在这边呢，先跟大家说一下，我会认识这位当事者呢，他为吴太太好了，是在某一个朋友的晚宴，婚典礼的晚宴，在那个时候他大约是三十五六岁上下，那新婚差不多两三个月，但是很奇怪的是他的脸上。 丝毫没有半点音乐情，趣，而且呢，那场婚宴是他跟先生还有婆婆三个人一同参加的，可是不知道是座位划分的问题还是怎么的，他没有跟先生还有婆婆坐在同一，反而呢是坐在老师。那我看他呢，时常会不时的回头望一下另外旁边的呃先生，那眼中呢。 说不出的错。反观那另外一桌的那对母子，他们除了跟同桌的大家聊的正欢之外，还不停的、不断的一直帮对方夹菜，任何人看了都会觉得他们是非常关系。而那位妈妈呢，保养的非常的好，所以如果要觉得他们不是母子， 也会怀疑有可能这个可能。那在这边呢，大家应该就会猜到是说，破这对他们在签的关系对恋人。当然呢，这段关系前世的因缘也是没有什么大不了的，因为过去是过去，现在是现在。但是呢，问题在于他们两位的现导致他们在这一世悲剧。 吴先生呢，他在那一世呢是生在一个土财主的家庭里，所以他是不愁吃穿，而且一生呢就有一个指腹为婚的对象。那这个对象呢是他们家里呢在做这个经商往来的对象，而这个指腹为婚的对象就是吴太太。那吴太太呢，从小的时候呢，家里的人就跟他讲，就是吴家的小媳妇啊。 是吴先生的太太啊，呃，要让自己端正呐，哈，才能够呢配得上人家。那再加上呢，先生呢从小呢其实就很聪慧，那长得呢非常的秀气生样，所以吴太太见过他几次之后呢，对他的这个仰慕的哦，很轻易的呢就动了心，而且。 小的时候，就种下了这个爱情的种子。可惜的是呢，吴先生对吴太太并不感兴趣，反而是阴错阳差的机会之下，爱上了他们家中长工的女儿。而这个长工的女儿呢，也是在这一世的妈妈。在那个时空背景之下，门不当户不对的爱情，通常是不被允许的。 所以他们的家人从一开始的反对，一直到后面呢，很急的催促吴先生务必要把吴太太给娶。这就让小两口急了，所以呢，这小两口呢就在迎娶太太的前一个晚上，两个人决定要一起奔到天涯海角。而没有新郎官拜堂的吴太太，在这一天。 他本来预定的结婚典礼这一天，伤心之余，便在家里做法出家了。好不容易呢，这一对小两口呢，在这个地方呢，终于找到适合他们落脚的地方了。但是那个时候，他们两个人身上的残盘呢，是数剩无几。偏偏在这个时候，体弱的吴先生呢，生病了。 因此，这让两个人的生计上呢是更雪上加霜。光靠长工女帮人家去洗衣服，去帮人家帮佣赚的这些钱，仅够他们呢他们的的费用，还有够他们吃饭要钱呢，着落的。所以没有过多久，吴先生便决病哭。长工女认为说这是她的过错，因为她自认她自己。 没有把吴先生照顾好，所以他便带着这一份遗憾，一直到了这一讽刺的是，我们的长宫女呢，她太过于偏执的这一份爱，让本来在前世是属男女之间的爱情，转接到这一世的时候，化身了为一个母亲对孩子微不至的爱。而今世呢，身为儿子的吴先生呢，他的恋母情根深蒂固。 至于今世的吴太太，她在今虽然等到了这个机会可以缘份，可是她却只能像个第三者一样，活生生的夹在这一对。大家来看看这段三角关系，这段关系同样都是念，但是都是因为过去的因，让这一世在藏着果。 这段故事中的三个主角，没有任何一位是如愿以偿的，也没有任何一位是所谓的赢家。首先呢，便在故事中的吴太太，她在这一世主动追到了吴先生，如愿以偿的可以跟先生结为连理，可是她却没有得到他的心，她没有得到她所渴望的那一份爱情跟关注。他们并没有像童话故事中的。 公主跟王子 live happily ever after。先生对她只有生活上的义务，提供她又无虑的生活的吃穿，但是对于她身心灵的部分，所需要的完全是。至于在故事中的这位吴先生呢，他因为没有办法在前世名门正娶长宫女，啊这一世的母亲，而且他在那一世呢，是因为。 伤病，有病呢，然后过世的，所以呢，他带着一个遗憾跟愧疚的心，转移到他的世，也就是我们讲的灵魂的意识里面。加上当时这两个人他们的身份跟社会的地位其实悬殊的，这样的一个潜意识转到这一世的时候，在这一世两个人的关系就被无情的设定。 转化成相似状况，因为他觉得他愧对于对方过去无私的付出，所以他想在这一世用他一辈子对他好来偿还，所以他化身为了儿子。为什么这一世的关系设定会是这个样子呢？很好奇吗？主要是因为他在过去的这一股执念，同时呢也会牵动吸引力法则。 所以他们在这一世一样有跨不过去的一道门槛，在过去是地位，在这一世是道德，一样会有无私的付出，是从情侣变成了情，一样可以用一生来相伴，是那个相伴变成了是亲的相伴，不是当夫妻，而是让关系变成了。 从这个案例来看，老师要告诉大家的是，并不是每一对亲子或者是配偶，并不是这样的组合都是出自于有 kamsa，就是我们说的镶嵌在，并不是的。更多的时候，这样的一个关系的成立跟设定是来自于我们在之前的错误念。是的，各位荧幕前的朋友们，听到这边，大家有没有对前世今生有？ 这样的见解呢？简单来说，每一个执念都是一组指令，而这些指令呢，就像我们电脑里面的城市码一样，会转化成来世的一个结果。今天的你有没有放不下的人事物呢？那你应务必要听一下精灵老师的话，凡事都应该要重重的扛起，轻轻的放下。 感谢大家今天的收看，喜欢的朋友请记得务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，每周三也去锁定老师的《精灵画金针》。谢谢大家的收看，我们下次见，拜拜。